आता जे लग्नाचे राहिले त्यांना मोठे अवघड प्रॉब्लेम आले अवघड नाही म्हणजे जवळजवळ राहिलेस तुम्ही आता अरे बावीस बावीस जे टोणगे झाले ना लायक हो तुम्ही ब्लेड कमवू शकले नाही मिशी काढायला तुम्ही जमीन कवा घेणार पंचवीसचा झाला पिस्तुल्या तू रुपड्या कमवायची तर आणत काय रतळ्या रुपड्या वैशाख महिन्यात आली तू आणि तू सासूला म्हणती तुला मा संसार पावत नाही आणि तू सासऱ्याला म्हणती वाटुळ केलं माय नावऱ्याचं तू होती का तवा काय माहिती त्यांना आईला काय म्हणतात मम्मी पूर्वी तरी मम्मी म्हणायची आता मॉम मॉम मुळात बॉम्ब तयार झाले ज्या माणसाला दारू प्यायची त्यानं बायको करू नये काय मत तुमचं कशाला दुसऱ्याच्या मुलीची जिंदगी बर्बाद करता रे आलाय को हो? आणि एखाद्याला जर वाटलं बा महाराज कीर्तनात दारुड्याला लय वाईट बोलला त्याला म्हणा बघतो तूही बहीण दारुड्याला देऊन पाय मग कळत तुला काय भानगड आहे आणि पुरीच आहे पडतं तिला पोरगी म्हणली मम्मी पप्पा जरा पोरग शोधायला लागलेत मला मागून अपमान होण्यापेक्षा त्याला म्हणा शोधू नका फक्त पैशाची तयारी ठेवा फायनल आहे गावठी भाषे सांगा दुसऱ्याच्या पंक्तीत बुंदी वाढायला त्रास आहे का बात नाही घेरे बुंदी तो उष्टी पडून पडू दे घे कोणतं बाप पोट भरले भरू दे घे जशी याची बापाची पंगत आहे घे पन्नास टक्के बायका नवऱ्याला नावानं हाका मारतात इतकी गड्यांची किंमत कमी झाली ए श्याम तुझ्या खिशात नाही दाम काय उपयोग येतात आता आणि ही मोबाईल वापरणारी जी पोर आहेत हे रात्री झोपत नाहीत कवाय फोन लावा यांना पागल हे लग्न जमावणारे मधले फटकाय लागायला पहिले बेकार जोट कसे पोरगा घेऊन यायचं आणि पोर एक नंबरचं आहे पण नालायक आहे म्हण पुढं एक दोन तीन वर्ष मुली थांबा तुमच्या बापाच्या मागे रांग लागेल रांग पोरांच्या बापाची नवरा बायको भांडण झालं ना तुम्हाला एक सांगतो बायको किती रागू द्या फक्त तिच्या पाहत राहायचं बोलायचं नाही बोलला मग मी आला तू बोलायचं असं पाच मिनट पाहत राहायचं जिला सुन नाही तिथं लई टाकळ्या फोडी ती माह्या डोळे देखत आणायची म्हणती माह्या डोळे देखत अण्णा अंग बाया तुला अजून सुनाचा झटकाच माहित नाही बाई तुमची टाप नाही तुला हाक मारायची हे दारात गेलं का कडी बाजी ए ए पिंट्या बायकोचं नाव पिंट्या आहे का एवढं बोलल्यावर एखादा कचक्यात उद्या भांडी नेऊन देईन लाज वाटली पाहिजे तिच्या बापाच्या ताटलीत जेवत आणि तिच्यावर टूटूर करता आणि तुझ्या बापानं दिलेल्या कोणत्या वस्तू टिकल्या एवढं तरी सांग कपाट घरात घालताना मोडलं दिवाणचं तंगड निघेलच होतं आणि सोपा शेट वाकडाच होता आणि घरातलं जागृत देवस्थान कोण मम्मी करायचं बरं मम्मी बोलायला लागले हो का सुईची बोलती काय काय काय सांभाळू मी काय काय सांभाळू तो म्हणला काहीच सांभाळू नको तुझं तोंड सांभाळ ज्याची बायको सावळी संसारच खास यांना काय आखली बोरी दिसली गालात असली झालं की गेली निघून ती आयला निघाला दिंडी तिने करी आला आमच्या बोखांडी शंभर कीर्तनकार एकत्र येऊ द्या एक दारुड्या बोलून देत नाही बोलूनच देत नाही तो डायरेक्ट म्हणतो मालकरी काय लायकीचे मला माहितीये त्यांच्या धमकाशली धमक असली त्यांनी पिऊन दाखवा म्हणजे आमचा गाथा गेला ज्ञानेश्वरी गेली पंधरा रुपयात तो आमचा आपल्या बायकोने आपल्या भावाबद्दल काही सांगितलं नाही तुम्ही इंदुरीकर मंत्र पाळीचा आपले मंत्र लय खास वैन त्रास पण गुण हमखास आपली बायको आपल्या भावाबद्दल काही बोलली ना आपण बघतो म्हणायचं खरं आहे डिसेंबर मध्ये मुलाचं लग्न झालं तुमच्या मार्च मध्ये सोनबाईला तिसरा महिना लागला बरोबर आहे ना जानेवारी फेब्रुवारी मार्च पूर्वी लग्न झाल्यावर दोन वर्षानं पोरं व्हायची आता लग्नाच्या वाढदिवसाला पोर बेचाळीस दिसत राहते तुम्ही हिशोब करा एक दिवस सुद्धा आपल्या कोणी हिशोबात मागं पुढं होणार नाही